baxilni ko'karmas bog'i yuragingda ko'pdir dog'i baxilni ko'karmas bog'i yuragingda ko'pdir dog'i topilmas ularni sog'i baxildan xudo asrasin topilmas ularni sog'i baxildan xudo asrasin baxil bilan chiqsang yo'lga bir kuni tusharsan qo'lga baxil bilan chiqsang yo'lga bir kuni tusharsan qo'lga sotib ketar seni bir pulga baxildan xudo saqlasin sotib ketar seni bir pulga baxildan xudo saqlasin molu davlatingga to'yar hurmating joyiga qo'yar molu davlatingga to'yar hurmating joyiga qo'yar noning yeb ko'zing o'yar baxildan xudo saqlasin noning yeb ko'zing o'yar baxildan xudo asrasin Dostlar bulsa dana ahil Bulmasa hiç bək cəxil Bizni davrəgə sığməz bakil, Bəxildən xuda saqlasın Uçurəsə onda sanda Boyu bəzim dasturxanda Uçurəsə onda sanda Toyu bəzim dasturxanda Medeniyet attı hamde Bakımdan Kuda saklasın Şunday niyet attı hamde Bakırdan Kuda saklasın Yaman yaman bakıl yaman Bakıldan bezar dur zaman Qayta qaytadan Aytemen Bakıldan Kuda aslasin Müstakil o'zbekistonda Yaman'dan.